Je suis Frida Kahlo. Dans une autre vie, j'étais peintre. J'aimais la vie, ses formes, ses couleurs, ses joies, ses peines. Dans une autre vie, j'étais une femme. J'aimais Diego, son art, sa rondeur, sa présence, ses infidélités. Dans une autre vie, j'étais belle malgré mon corps cassé. Aujourd'hui, je ne suis plus, mais il reste encore un peu de moi dans ma peinture. Venez avec moi dans mes tableaux. Vous y verrez ma vie, mon amour, ma douleur, mon âme. Je viens au monde le 6 juillet 1907, à l'angle des rues Londres et Allende à Coyoacán, au Mexique. Je suis une très belle petite fille. Et comme tu te tiens droite dans le patio de notre maison bleue. J'étais si bien dans le ventre chaud de maman. Mathilde, Guillermo Calo, maman, vous êtes si beau en marié Et vous, mes grands-parents Toi, l'Indien Antonio Calderón Toi, la gachupina espagnole Isabel González y González Et toi, Jacob Heinrich Kahlo, l'Allemand Toi, Henriette Kaufmann, qui m'a gentiment légué ses charmants sourcils joints vous mes racines, vous mon sang. Vous faites tous partie de moi. Quel étonnant mélange J'ai peint mon père Willem Callot, d'origine germano-hongroise, artiste et photographe de profession, être généreux, intelligent et noble, courageux, souffrant d'épilepsie sans jamais cesser de travailler et luttant toute sa vie contre Hitler avec adoration, sa fille Frida Kahlo. Je ne sais pas si tu as vraiment lutté contre les nazis. La politique ne t'intéresse guère. Mais ça ne fait rien. Ton métier de photographe t'occupe beaucoup plus que le sort de l'Allemagne que tu as quitté en 1891 pour le Mexique. Comme tu es beau, mon petit papa. Regarde cet ovule. C'est moi là. J'existe. Ma nourrice Tu caches ton visage sous un masque préhispanique. Tu m'offres ton lait comme pour me nourrir de ta longue lignée mexicaine. La grande feuille blanche s'épanouit. Elle est vitalité. Elle est la vie. Le ciel aussi Malette. Mais où es-tu, maman Dans ce bus, les gens sont paisibles. Serrés les uns contre les autres, ils composent la société mexicaine. La brave ménagère, l'ouvrier, l'indienne, l'enfant, le gringo capitaliste, la jeune bourgeoise, <laughs> moi peut-être. Ce bus pourrait être n'importe quel bus, comme celui dans lequel je me trouve avec mon fiancé Alejandro, lors de ce jour fatal. Je ne sens rien. Le choc est sourd, lent, étrange. J'ai 18 ans. Ce n'est pas vrai que l'on ressente un tel choc. Ce n'est pas vrai que l'on pleure. Je n'ai pas de larmes. L'accident se produit à un croisement, juste en face du marché de San Juan. Le tramway avance lentement, mais notre chauffeur de bus est un jeune homme très nerveux. Le tramway en tournant entraîne le bus contre le mur. Je ne mesure pas la situation et je n'ai aucune idée du genre de blessure dont je souffre. Je n'ai pas peur de mourir. Je veux vivre. La douleur, elle, je ne la supporte pas. Mes pieds sont disloqués, mon rein s'est rétracté, ma colonne vertébrale est brisée, mon ventre, transpercé par une barre d'acier entrée par mon flanc gauche et ressortie par mon sexe, j'ai perdu ma virginité. Un an déjà. Je viens de trouver par hasard cet ex-voto. Il décrit l'accident d'une jeune inconnue quelle coïncidence Mais cette histoire n'est pas la mienne. Il manque quelque chose. Voilà. Là, c'est mon histoire, mon accident. Les époux, Guillermo Calo et Mathilde Calo, remercient la Madone d'avoir sauvé leur fille Frida de l'accident qui s'est produit en 1925 au croisement Mozin et Calzada de Tlalpan. Alejandro, tu m'as quitté sans ménagement. Je t'offre cette Frida de 19 ans, cette Frida blessée, princesse offerte comme une prière. Tu vois comme je suis belle Pourtant, je suis Frida la boiteuse, à cause de cette satanée poliomyélite qui a déformé ma jambe droite à l'âge de 6 ans. Ne doute pas un seul instant, que lorsque je reviendrai, je serai exactement la même. Tiens, prends ma main, je te la donne. Regarde-moi, féminine et belle, tendre et vulnérable pour toi. Comme j'ai besoin de toi, Alex. Viens vite, enfin je te rencontre, Diego Rivera. Toi, toi le peintre le plus doué et le plus contesté du Mexique. Frida, tu dois chercher à trouver ta propre expression. C'est le conseil que tu me donnes. Alors je vais peindre des choses qui te plaisent. La vie avance. Le temps vole. Viens avec moi, Diego. Envolons-nous dans mon petit avion à hélice. Très haut dans les airs, enfin libre. Je peux rêver. Mon Diego, toi, tout entier dans l'espace plein de sons, dans l'ombre et dans la lumière. Je t'appellerai Oxochrome, celui qui capte la couleur, et moi, Chromophore, celle qui donne la couleur. Personne ne sait comme je t'aime, Diego. Je deviens ta femme le 22 août 1929 j'ai 22 ans. Toi, 42. Diego et Frida. Quel drôle de couple. Mon père trouve que notre union ressemble à celle d'un éléphant et d'une colombe. Mon amour. J'ai dans la bouche la saveur d'amande de tes lèvres. Par moments, ta présence flotte comme si elle enveloppait tout mon être dans l'attente anxieuse du lendemain. C'est toi que j'aime aujourd'hui. Je t'aimerai de toutes les amours. Diego, je suis la Mexicaine, ta femme à la robe de Tijuana. Elle est ma doublure, ma seconde peau. Elle m'aide à oublier mes souffrances depuis mon accident, les séjours interminables à l'hôpital, les corsets orthopédiques et une fausse couche. Mais depuis que je suis à New York avec toi, je fais la folle. Il y a même des gringas qui m'imitent et qui veulent s'habiller à la mexicaine. Les pauvres, elles à des navets. Nous sommes en Californie. Diego y travaille et moi, j'y rencontre le docteur Luther Burbank, un homme dont les idées me passionnent. C'est un généticien célèbre pour ses hybrides de légumes et de fruits. Je l'imagine hybride lui-même, mi-homme, mi-arbre, se nourrissant de la sève des cadavres. Il transforme la mort en vie. Détroit, États-Unis, avril 1932. Grand désespoir. Je perds mon enfant. Qui sait combien de démons me hantent J'avais tellement envie d'avoir un petit Dieguito qui pleurerait beaucoup. mon ventre, rempli des spermatozoïdes de mon Diego. Mon bassin n'a pu contenir mon enfant. Escargot, tu es lent, si lent, comme la fausse couche qui n'en finit pas de durer. Étau de fer, tu écrases mon ventre. Utérus, orchidée mauve à la tige dressée. Je supporte mal cette deuxième fausse couche. Mais j'ai beaucoup de chance, car je ne meurs pas aussi facilement. Et c'est déjà ça. suis Frida, celle qui est née d'elle-même. Vierge des douleurs, ne m'abandonne pas. Je n'en aurai jamais fini avec ce maudit accident d'autobus. Et cette blessure, elle ne se fermera jamais Un jour, je vais demander à ce qu'on me coupe la jambe, car ainsi, je n'en entendrai plus parler. Tu sais comme je l'aime, cette robe. Ah, je suis toujours aussi désirable. Pauvre coquillage fendillé fais-les casser comme l'est mon corps. Belle mexicaine, amante ou deuxième Frida, on est bien dans tes bras. Papa et maman, arrêtez de me surveiller. Aïe, tu me fais mal. Va-t'en, sale bonhomme, et au moins le courage d'ôter ton masque lâche. La mort, la renaissance, la vie continue. Amérique, nouveau monde gris et sale. Ici, je suis obligée de me vêtir comme une grande dame. Ici, les vieilles mémées, véritables épouvantails, me regardent comme un animal rare. Elles me donnent toutes le hoquet. La compagnie des gringos ne me convient pas du tout. Ce sont des gens sans sel et ils ont des têtes de biscuits crus. Surtout les vieilles. Moi ici, à Gringoland, je passe ma vie à rêver de mon retour au Mexique. Pays de feu, de lumière et de vie. « Rentrée au Mexique, je te trouve, toi, ma chère sœur Christina, dans le lit de Diego. C'est une double souffrance, car Christina est la sœur que j'aime le plus, et Diego me tient par tous les sens. Après ce poignard dans le cœur, un troisième avortement, l'amputation de deux orteils au pied droit. Je me sens perdue. Mira que si qui fait fue pour el pelo. Ahora que estás pelona, ya no te quiero. Tu vois Si je t'aimais, c'était pour tes cheveux. Maintenant que tu n'en as plus, je ne t'aime plus. Plus jamais de longues chevelures, plus de robes de Tijuana je me suis coupé les cheveux. Et avec ce vieux costume d'homme, je ressemble à un marin. Il n'y a pas de mots pour dire combien je souffre. Diego, je t'aime. Diego, je te quitte. très longtemps, Diego. J'ai besoin de toi, même si tu poursuis inlassablement ta carrière de don Juan. Je te reviens, mais je veux vivre libre. Vivre comme toi peut-être. Trouver des bras aimants, des bras d'hommes, des bras de femmes. Mon ami peintre Georgia O'Keeffe est restée trois mois à l'hôpital et elle est partie aux Bermudes en convalescence. Elle ne m'a pas fait l'amour pendant tout ce temps. C'est peut-être nous, là, sur cette petite peinture des femmes à poils Pour Léon Trotsky, avec toute mon affection, je dédie cette peinture le 7 novembre 1937. Frida Kahlo, à San Angel, Mexique. Trotsky, aujourd'hui tu as 58 ans. Léon, pourquoi suis-je tombée un soir dans tes bras La douleur est toujours là. Elle me cloue au lit. Mais je peins avec fureur. Je peins mon visage qui se reflète dans le miroir de mon ciel de lit. J'ai mal, trop mal, et depuis si longtemps. Je bois parce que je veux noyer mon chagrin, mais les mauvaises pensées ont appris à nager. Frida, tu bois, tu bois trop, arrête. Masque, cache-moi, montre ma douleur, mais dissimule ma faiblesse. Je divorce de Diego et de moi-même. Je suis une Frida Tijuana aimée. Je suis une Frida européenne en robe blanche qui n'est plus aimée. Douleur au cœur, aux deux cœurs. Mon sang coule, coule. Jusqu'où Peut-être jusqu'à mon Diego. Lorsque j'ai Diego dans la main, je suis pleine. Il part, je saigne. Diego, laisse-moi t'écrire encore. J'ai dans ma bouche la saveur de tes lèvres. Mon sang est le miracle qui court dans les veines de l'air de mon cœur jusqu'au tien. Ta Frida. je sais que tu m'aimes. Et voilà. Le 8 décembre 1940, on se marie pour la seconde fois. Pourquoi Puisque tu continues à me tromper, Diego. Je pleure ma santé ne cesse de se détériorer. L'hôpital, les corsets successifs, l'alcool, les drogues et la peinture m'aident à vivre. Ne courbe pas les chines, Frida. Garde ta dignité. Souffrance et solitude, chaque infidélité de Diego est une piqûre dans mon âme. mes douleurs insupportables. Attendre avec l'angoisse contenue, la colonne brisée et le regard profond, sans marcher sur le grand chemin, bougeant ma vie cernée d'acier. Je n'ai plus le moindre espoir. Tout se meut selon la cadence de ce qu'engloutit le ventre. Frida, avale, avale, avale. Nourriture déversée de force, gavage d'oie, tromperie du mari infidèle, sont pour moi des images de souffrance et de mort. Je suis un cerf traqué. Traqué entre neuf arbres à neuf branches, transpercé par neuf flèches. Neuf. Chiffre maudit comme l'est cette neuvième opération sur mon corps meurtri. Tu souffres toi aussi, bel animal. Sois vigilante, Frida. Désormais, tu n'as plus aucune issue. Le suicide Peut-être. Pourquoi vivre sans ma jambe droite on vient de me la couper. Depuis six mois, je vis dans la torture. Après tout, pourquoi aurais-je besoin de pieds quand j'ai des ailes pour voler Je voudrais faire ce qui me plaît derrière le masque de la folie. Alors, je rirais je composerai des bouquets toute la journée. Je peindrai la douleur, l'amour et la tendresse. Je voudrais que la pluie m'emporte jusqu'à une rivière, que la rivière m'amène jusqu'à un estuaire, et de là prendre le large. Je n'ai pas assez dansé, pas assez aimé, pas assez peint. Oh mon Dieu, j'espère que la sortie sera joyeuse et je voudrais ne jamais revenir. Bonne nuit Diego mon amour. Buenas noches mi amor. Adieu pour toujours. J'ai passé ma vie à mourir. Ce soir, je meurs pour debout, le 13 juillet 1954.